mon petit, tu faisais des cadeaux Qui est un petit ici, voyou Le petit est dangereux. Hein? Petit, viens ici. Passe 5 Va manger avec ça, n'oublie pas, hein. Allez, va sur ta vie. <laughs> Parce que tu ressens quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin. Yeah! C'est que petit ça